kasihku dari sampingku tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi Mari lah kau rasakan Mudahkah bagimu untuk hapuskan Semua kenangan bersama denganku Tak pernah sedikit pun aku bayangkan Betapa legal a membawaku berangkat pergi Berharap kau tetap di sini. Berharap